گفتار اول کوتاه سخنی از گفتارهای کتاب جغرافیای کهن و سرزمینهای گم شده قاره کهن در قطب شمال در بیشتر کتابهای ایرانی از اوستا و متون کهن ایرانی چون بندهشت، گزیده زاداسپرم و مینوی خرد تا نوشتارهای جغرافیدانان اسلامی از هفتمین کشور میانی زمین به نام خونی رس نام برده شده که ایران ویچ نیز بخشی از آن است و این کشور را بهترین سرزمین دانسته اند اما بنابر متون کهن ظاهرا روزی اهریمن بر آن تاخته و آن را تباه می کند و از آن پس سرما و یخبندان همه جا را فرا می گیرد. از آنجا که نام این سرزمین با نام ایران امروزی شبیه بوده و از سرمای آن هم سخن گفته شده آن را در شمال همین کشور ایران و در نواحی فرارودان و سرزمین های پیرامون رودهای سیهون و جیهون یا حتی نواحی زاکروس اند و برخی هم این سرزمین کهن را در آذربایجان، خلیج فارس و یا مناطق دیگر گمان اند اما شاید جالب باشد که بدانیم نه فقط ما ایرانیان بلکه این سرزمین کهن در تاریخ و فرهنگ ملت‌های دیگر جهان نیز به چشم می‌خورد و هر قوم و قبیله‌ای سرزمینی مانند این را به خود نسبت داده و آن را با جغرافیای مکان خود سازش داده اند. ما در کتاب جغرافیای کهن و سرزمین های گم شده بیان داشتیم که فقط دارا بودن نام ایران نمیتواند برای قلم داد کردن ویچ نخستین در ایران کنونی کافی باشد چرا که مشخصات این سرزمین نیز باید با موقعیت های پیشنهادی مطابقت داشته باشد گفتار دوم ویلیام وارن و کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد بشری در این گفتار بخش های از کتاب وارن یعنی کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد بشری را ترجمه کرده ام با توجه به اهمیت پژوهش های ایشان در قاره کهن قطبی و ارتباط آن با یافته های خودم اشاره به بخش های مهم کتاب را در اینجا لازم دانستم اگرچه برای حل این مسئله هر کدام از ما به راهی رفته ایم اما سرانجام به یک نقطه رسیدیم وارن با استدلال های دیدین شناسی، ستاره شناسی و استورهی و من با ترسیم دیاگرام جغرافیایی بر مبنای متون کهن ایرانی اما همین نتیجه مشترک در حالی که هیچ یک از روش دیگری اطلاع نداشته میرساند که حل مسئله درست بوده است و دیگر شکی در وجود این سرزمین کهن در قطب باقی نخواهد ماند از آنجا که تاکنون کتاب‌های ویلیام وارن در ایران ترجمه نشده این فصل می برای خوانندگان علاقمند و پژوهشگران جغرافیای کهن هم نو و هم هیجان انگیز باشد من کوشیده با بزاعت کم خیش تنها نکات برجسته این کتاب را که به موضوع کار ما پیبندی دارد ترجمه کنم از تکرار مطالب و گفتارهای مشابه دوری جستم اما امیدوارم همه کتاب روزی به دست یکی از ایرانیان علاق من ترجمه و در دست پژوهشگران قرار گیرد زندگی و آثار پروفسور ویلیام وارن ویلیام وارن رئیس دانشگاه بوستون آمریکا در دهکده کوچکی به نام ویلیام برک در ماساچوست آمریکا به دنیا آمد او از دانشگاه وسلیان فارغ تحصیل شد و سپس تحصیلات خود را در آموزشگاه مردم و مذاهب در برلین تکمیل کرد وی بعدها مدرسه دین و فلسفه را در دانشگاه بوستون تأسیس نمود و خود در آنجا به تدریس مشغول شد پروفسور وارن استاد مبرز و صاحب کرسی مذاهب و فلسفه ادیان در دانشگاه بوستون بود و تا پایان عمر در این مقام باقی بود ویلیام وارن هشت کتاب نگاشته که عبارتند از یک اسرار اخترشناسی باستان چاپ سال 1882 دو بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد بشری چاپ سال 1886 3. دین کامل چاپ سال 1886 4. با گام های آرمینیوس چاپ سال 1888 5. ادیان جهان و دین دنیا چاپ سال 1900 6. اخترشناسان نخستین چاپ سال 1909 7. جهان در بهشت گم شده همیلتون چاپ سال 1915 8. داستان گوتیب چاپ سال 1890 نظریه ویلیام وارن پروفسور وارن بر مبنای جستارهای تنی چند از دانشمندان زمینشناس، انسانشناس، شناس و دیگر پژوهندگان هم اصر خود عقیده پیدا کرده بود که بنشه نژاد حیات گیاهان، حیوانات و حتی آدمی ابتدا در قطب شمال بوده است و سپس از آنجا به نقاط دیگر گسترش یافته است او با پژوهش فراوان و جرفنگری هایی در متون کهن بشری به این یافته رسیده بود که سرزمین میانی و آرمانی بسیاری از فرهنگ های کهن و اساتیر باستانی از بومیان آمریکا گرفته تا چینی ها مشخصاتی شبیه به موقعیت قطب شمال داشته است به درستی باید گفت ویلیام وارن از اندک دانشمندان و شاید نخستین کسانی در صده های گذشته بود که به وجود سرزمین فراموش شده در قطب شمال پی برده بود وی در کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال با ذکر منابع و تحقیقات گسترده زمین شناسی، جغرافیایی زیست شناسی، مردمشناسی، مردم شناسی، تاریخ و متون کهن به کاوش در این موضوع پرداخته و در کتابهای دیگر خود چون اسرار اخترشناسی باستان پیوسته از سرزمین قطبی یاد کرده است وارن اشاره دارد که چگونه در اشعار هومر، ویرجیل و هیسیود ستون اطلس در انتهای زمین و در زیر ستاره قطبی قرار دارد وارن در همان کتاب میگوید سلت ها که نشانه ای از نژاد آریایی دارند و ساکن ایرلند و بریتانیا هستند بهشت خود را در جزیره گرد مانند واقع در دریای شمالی میدانند که به نام آوالون نامیده می شود همان گونه که اشاره شد وارن مدعی است که تا قبل از او کسی در این مورد تحقیق نکرده است و نظریه قاره کهن در قطب شمال در زمان او ارائه شده است او در صفحه 47 کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال یادآور می شود که در گفتارهای پیشین همه گزینه هایی که می توانست باغ آفرینش را در کتاب مقدس مشخص سازد بررسی گردیده و تنها مکانی که فعلا مانده با وجودی که دور از ذهن و تاریخ و جغرافیای شناخته شده است همانا مرکز زمین در قطب شمال است که آنجا می میبایست در طوفان نو در هزاران سال پیش غرق شده باشد و در نتیجه اکنون با نبودن چنین سرزمینی برخی به این نظریه ناباورانه مینگرند تا یک برنامه دیگر خدا نگهدار